inshuti mwene data mushiki wanjye unteze amatwi ndagushubuje mu izina rya yesu umwami n'umukiza wacu umugabane wa kabiri w'icyigisho cyacu ibyabayeho ibiriho ibizabaho mu gakiza kacu turarebera hamwe ibindi bikorwa birindwi muri cumi na birindwi byari bisigaye mu gice cyitwa ibyabayeho reka tubanze twibukiranye ibikorwa bine twabonye mu mugabane wa mbere w'icyigisho cyacu ari byo kubyarwa ubwa kabiri guturwamo n'umwuka wera kubatizwa n'umwuka wera ndetse no gushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera uri kumwe na pasiteri vuguzigira alphonse igikorwa cya gatanu ni ugusigwa mu isezerano rya kera igikorwa cyo gusiga umuntu cyangwa ikintu cyabaga kigamije kumweza cyangwa kumugira uw'umwihariko kugira ngo akore imirimo y'imana nk'uko tubibona mu kuva igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa karindwi n'igice cya mirongo itatu umurongo wa makumyabiri na gatanu ubundi hari abantu bagera kuri batatu babaga bagenewe gusigwa mu Isezerano rya Kera. Abo ni umutambyi nk'uwari ugenewe guhuza abantu n'Imana, umuhanuzi nk'uwari ugenewe kwigisha abantu b'Imana, ndetse n'umwami nk'uwari ugenewe kuyobora abantu b'Imana. Reka twibuke ko ibi byose byashushanyaga Yesu uzaza akaba umuhuza w'Imana n'abantu, akaba umwigisha w'abantu b'Imana, ndetse akaba umuyobozi w'abantu b'Imana. Ariko nyuma y'igihe kirekire Iryo jambo ryaje gusobanura ko Umwuka w'Imana yaje gutura mu muntu kugira ngo akore imirimo yayo nk'uko tubibona mu gitabo cya Samweli cumi na gatandatu cumi na gatatu no muri Yesaya mirongo itandatu na rimwe rimwe. Mu isezerano rishya iryo jambo ryakoreshwaga mu gusobanura uburyo Umwuka wera yinjira mu buzima bw'umuntu wizeye Yesu Kristo. Rero gusigwa n'uwera bisobanura guhabwa Umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo kandi niyo yadusize. Niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa makumyabiri na rimwe na makumyabiri na kabiri. Naho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana kabiri makumyabiri na makumyabiri na karindwi haravuga hati nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari uko ukuri ari nta binyoma kandi nk'uko kwabigishije muba ariko muguma muri mwe none se gusigwa bifitiye umukristo akahe kamaro icya mbere umwuka wera ashoboza abakristo kugira ngo bakore imirimo y'imana nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa munani cya kabiri Mwuka Wera hindura Abakristo kugira ngo bere imbuto z'Umwuka. Mu igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri na kabiri na makumyabiri na gatatu. Cya gatatu, Mwuka Wera ayobora Abakristo kugira ngo bagendere mu nzira zishimisha Imana. Abagalatiya gatanu cumi n'umunani. cya kane, Mwuka Wera yigisha Abakristo kugira ngo basobanukirwe ukuri kw'Imana. Rwa mbere rw'Abakorinto kabiri cumi na kabiri. Cya gatanu, Mwuka Wera agira Abakristo umubiri umwe kugira ngo bagire ubumwe muri Yesu. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya cumi na kabiri. Igikorwa cya gatandatu ni ukubabarirwa. Bibiliya ivuga ko Imana yaduhinduranye bazima na Yesu imaze kutubabarira ibyaha byacu byose no kudakebwa kw'imibiri yacu. Kubera umurimo Yesu yakoze ku musaraba, Imana yakuye ku bakristo urubanza rw'ibyaha, ku buryo igihano cy'umujinya w'Imana bari guhabwa kitazabageraho. Dore uko Bibiliya ibivuga. Mu Bakolosayi igice cya kabiri umurongo wa cumi na kabiri kugeza cumi na karindwi haravuga hati kuko mwabambanywe nawe mu mubatizo kandi nimo mwaruzuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima na we imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku bw'umusaraba nuko rero ntihakagire ubaca urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa ku bwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na kirisito abefeso igice cya mbere umurongo wa karindwi haratubwira hati niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri none se kubabarirwa bifite akahe kamaro mu buzima bw'umukristo icya mbere abizeye yesu Kristo ntibagomba gutinya urubanza rw'ibyaha kubera ko bababariwe n'imana ibyaha byabo byose icya kabiri kuba abakristo barababariwe ibyaha byabo bigomba gutuma bahora buzuye amashimwe yo guhesha imana icyubahiro mu buzima bwabo bwose aho guhorana ubwoba. Ntawavuga ko ari intungane ishoboye kwikiza, ahubwo Imana ubwayo niyo yadusanze dupfuye maze iratubabarira hanyuma iduhindura abazima kubw'Umwana wayo Yesu Kristo nk'uko tubibona mu Befeso igice cya kabiri umurongo wa kane. Igikorwa cya karindwi ni ugutsindishirizwa. Nk'uko Bibiliya ibivuga buri muntu wese ukomoka kuri Adamu baba bariho baba babayeho baba abazabaho twese dutsindwa n'urubanza rw'ibyaha mu baroma igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na gatatu haravuga hati kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'imana ariko gutsindishiriza abanyabyaha imana ibafata nk'abantu batsinze urubanza rw'ibyaha mu yandi magambo imana ifata umunyabyaha wizeye yesu nk'umukiranutsi imbere yayo umurimo yesu yakoreye ku musaraba ni wo wonyine ushobora gutuma umuntu wese atsinda urubanza rw'ibyaha. Kubwo kwizera Yesu, we wenyine mpongano y'ibyaha by'abari mu isi. Yesu yemeye igihano umunyabyaha yari agenewe, ari rupfu, hanyuma aracyikorera. Yemera gutsindwa n'urubanza kugira ngo abanyabyaha tubone gutsinda urubanza rw'ibyaha. Mu Baroma, igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na gatandatu, Pawulo yise Imana ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Mwene data nta bundi buryo watsinda urubanza rw'ibyaha n'umujinya w'inkazi w'Imana utegereje abatizera Yesu keretse gufata icyemezo cyo kwizera Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe dore uko Bibiliya ibivuga nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu kirisito muri tito igice cya gatatu murongo wa karindwi habishimangira hagira hati kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho reka noneho turebe akamaro gutsindishirizwa bifite mu buzima bw'umukristo icya mbere umukristo ntagomba gutinya urubanza rw'ibyaha ku bantu bizera yesu hazabaho ku bantu batizera yesu hazabaho gutsindwa n'urubanza rw'ibyaha kandi umujinya w'imana uzabasukwaho ariko ku bamwizera imana yarabatsindishirije ibaha n'ubwiza nk'uko tubibona mu baroma igice cya munani umurongo wa mirongo itatu icya kabiri mu gihe satani agerageza gutinyisha umuntu kubera ibyaha yakoze akamwereka ko yatsinzwe agomba kwibuka ko yesu yatsinze kandi nta kirego na kimwe kibasha kumutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri yesu kirisito umwami wacu nk'uko tubibona mu baroma igice cya munani umurongo wa mirongo itatu n'icyenda nk'uko bibiriya ibivuga nta kindi cyatuma umunyabyaha atsindishirizwa imbere y'Imana keretse Yesu wenyine we ncungu y'ibyaha by'abari mu isi kandi wishyuye ikiru cy'ibyaha kinyuze Imana data wa twese kubw'abari mu isi igikorwa cya munani ni uguhinduka abana b'Imana kubera umurimo wa Yesu Kristo abari bari mu bubata bwa satani bose Imana ibafata nk'abana bayo ku buryo ibabera data iri jambo abana b'Imana rishimangira ubusabane bw'umwihariko abizeye Yesu Kristo bagirana n'Imana. Abanyabyaha binjira mu muryango w'Imana kubera ukwitanga k'Umwana wayo Yesu Kristo. Bibiliya iravuga iti kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana banyu, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Naho mu Bagaratiya igice cya kane umurongo wa kane kugeza gatanu haravuga hati maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. None se guhinduka abana b'Imana bifitiye abakristo akahe kamaro? Icya mbere Imana yita abizera Yesu abana, ariko si byo gusa kuko inabitaho nk'abana kugeza igihe bazinjirizwa mu bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko tubibona mu Baroma igice cya munani umurongo wa cumi na karindwi. Icya kabiri ubusabane abizera bafitanye n'imana ni ubw'umwihariko nk'uko tubibona mu baroma igice cya munani umurongo wa cumi na gatanu bibiliya mu mirongo myinshi tutashobora kurondora yose yerekana akamaro k'ubusabane hagati ya data wa twese n'abizera ndetse bibiliya ivuga ubwo busabane inshuro nyinshi nk'ikigereranyo cy'umwana na se bityo guhindurwa abana b'imana bisobanuye ikintu kinini ku mana ubwayo no ku mukristo Igikorwa cya cyenda ni ugucungurwa. Mu murimo Yesu yakoze ku musaraba, yishyuriye abamwizera umwenda w'ibyaha. Amaraso ye yabaye incungu ndetse n'ikiguzi cyo kutubatura mu bubata bwa kamere y'icyaha. Noneho rero, umunyabyaha wizeye Yesu nta mwenda kibarwaho kubera ko atumviye amategeko y'Imana. Bibiliya ibivugaho itya iti: "Kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ku iteka none ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka y'iriza iyo biminjiriwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka nkanswe amaraso ya kirisito witambiye imana atagira inenge kubw'umwuka w'uwiteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera imana ihoraho akamaro gucungurwa bifitiye umukristo icya mbere dufite databuja mushya nk'uko imbata igurwa ngo ikorere uwayiguze ni nako abanyabyaha baguzwe n'amaraso ya yesu ngo baba b'imana icya kabiri ntitugomba gusubira mu bubata bw'ibyaha twabaturiwe guhesha imana icyubahiro mu byo dukora byose bibiri ishimangira ko kubera ko kubera amaraso ya yesu yabaye incungu ndetse n'ikiguzi umunyabyaha wizeye Yesu nta mwenda w'urubanza abereyemo Imana kuko Kristo yamwishyuriye ku musaraba bityo akaba nta teka iryo ari ryo ryose aciriweho igikorwa cya cumi ni ukungwa n'Imana kungwa n'Imana byatumye abanyabyaha bahoraga bagomera Imana bahinduka abakundwa nayo ndetse n'abana bayo ubusabane dufitanye n'Imana tubuheshwa n'ubwo bwiyunge bwatewe n'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Bibiliya iravuga iti ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Abaroma igice cya gatanu umurongo wa cumi. Urwa kabiri rw'Abakorinto gatanu cumi n'umunani kugeza makumyabiri haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana akamaro kungwa n'Imana bifitiye umukristo tugomba kwibuka ko impamvu nyayo dufitanye n'Imana ubusabane ari ukubera ko Yesu yadupfiriye ku musaraba kuyisenga gusobanukirwa ijambo ryayo no kunezezwa nayo byose bishoboka gusa kubera Yesu ntitukiri abagome ahubwo twahindutse abana b'Imana ihoraho Bibiliya rero igaragaza ko kungwa n'Imana byatumye abanyabyaha bangwa n'Imana kubera ibyaha byabo bahinduka abana bayo ndetse ikanabakunda urukundo rukomeye ubwo yerekanye ubwo yatangaga Yesu ngo apfire ibyaha by'abari mu isi igikorwa cya cumi na kimwe ni ukuhagirwa no kwezwa mu gukiza abanyabyaha imana irabubahagira mu maraso ya Yesu ikabeza mu buryo bw'umwuka iki gikorwa nicyo cyo kubahindura abantu bashya muri kirisito Yesu ku buryo baba bafite itangiriro rishya kwezwa ni igikorwa cy'umwuka wera gihoraho mu buzima bw'umukristo gitangira ari uko amaze gutsindishirizwa na yesu kigakomeza mu buzima bwe kandi kikazarangira ari uko umuntu apfuye cyangwa yesu agarutse nta muntu ushobora kwiyeza twezwa n'umwuka wera n'ijambo ry'imana kandi igikorwa cyo kwezwa nicyo gikubiyemo kwatura ibyaha rero nta ntawakwiyeza cyangwa ngo yeze undi nk'uko bamwe bajya babigenza mu byumba by'amasengesho n'ahandi kuba abera ni kimwe mu byo twahamagariwe bibiriya iravuga iti kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwatsindishirijwe n'umwuka w'imana yanyu mu izina ry'umwami yesu kirisito rwa mbere rw'abakorinto gatandatu cumi na rimwe tito gatatu gatanu haragira hati iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri ikadukirisha no kuhindurwa bashya n'umwuka wera bibiliya rero igaragaza neza ko kuhagirwa no kwezwa ari igikorwa cy'imana gikorerwa abanyabyaha mu gakiza kabo ariko kikaba n'igikorwa gitangira tumaze gukizwa kigakomeza no muri ubu buzima bwacu bwa gikristo tukiri hano mu isi mwene data mushiki wanjye we wari unteze amatwi ijambo ry'imana ritwereka byinshi imana yakoze mu kudukiza niba utarafata icyemezo cyo kwizera imana uyu ni wo mwanya wawe kuko imana yakoze byinshi kugira ngo ikubone kandi ikuronde usengane nanjye muri aya magambo mwami yesu menye neza ibyo wankoreye ku musaraba menye ko wishyuye ikiru gikomeye ku bw'ibyaha byanjye kandi menye ko abatakwizera bazacirwaho iteka ryo kurimuka nanjye ndagusabye kugira ngo winjire mu bugingo bwanjye umpe impano y'ubugingo buhoraho itangirwa ubuntu muri kirisito Yesu kandi umfashe unshoboze kubana nawe bisabye mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen